de la tercera semana de Adviento del Evangelio según San Lucas capítulo 7 versículo del 24 al 30. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, Jesús comenzó a hablar de él a la gente diciendo, ¿qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con telas preciosas? Los que visten fastuosamente viven entre placeres, están en los palacios. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, y yo les aseguro que es más que un profeta. Es aquel de quien está escrito, yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Yo les digo que no hay nadie más grande que Juan de los que ha nacido de una mujer. Y con todo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Todo el pueblo que lo escuchó, incluso los publicanos, aceptaron el designio de justicia de Dios, haciéndose bautizar por el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los escribas no aceptaron ese bautismo y frustraron en su propio daño el plan de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De nuevo una alabanza del Bautista en labios de Jesús. Juan es una caña agitada por el viento. No se doblega ni ante las presiones ni ante los halagos. Ha mostrado su resiedumbre hasta el testimonio de la muerte. No usa vestidos delicados ni lleva una vida de lujo un ejemplo admirable de austeridad. Este sí que puede ser un auténtico profeta, un mensajero de Dios que prepara los caminos de Cristo, como había anunciado el profeta Malaquías, a quien cita Jesús. Pero una vez más Jesús tiene que quejarse de que a un profeta así le han escuchado a la gente sencilla, los más pecadores, pero los fariseos y los letrados, que no han aceptado su bautismo, frustrarán el designio de Dios para con ellos. En este Adviento se repite la invitación de Dios ahora a su iglesia, o sea, a cada uno de nosotros. La invitación a volver más decididamente a su amor como esposa fiel, dispuesto a abandonar sus distracciones extramatrimoniales ¿Quién puede decir que no necesita esta llamada? ¿Quién puede asegurar que no ha habido desvíos y olvidos de su vida de fe y de su fidelidad a Dios? La figura del Bautista también nos interesa. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809 530 7327 con su administrador Yatmay Campuzano. Campuzano. Ahí tenemos, según Cristo, el modelo de un seguidor recio y fiel a los planes de Dios. Comparados con él, podemos asegurar que somos personas de carácter, que no obran siguiendo la moda, lo fácil, lo que halaga, lo que hacen a todos. Somos sinceros para con Dios, fieles a su amor, es una ocasión para revisar nuestra vida y volver al amor primero, para que no se pueda decir de nosotros lo que Jesús con pena tuvo que decir de los fariseos, que frustraron los planes de Dios que Dios tenía sobre ellos. Si no aceptaron la venida de Cristo a nuestras vidas, es un fracaso de Dios. Su programa de salvación para este año no se cumplirá por culpa nuestra. Además de Juan debemos aprender la lección de su honradez de profeta y precursor. No se buscó a sí mismo. Él tiene que crecer y yo tengo que disminuir. No sintió ninguna clase de envidia ni celos por el, e-, el éxito de Jesús entre sus discípulos. Nosotros nos buscamos a nosotros en nuestro trabajo apostólico, nos alegramos del bien sea quien sea quien lo hace, o la paga que buscamos es el premio de las alabanzas humanas. Que el Señor los bendiga. Los pobres siempre esperan. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.